месяце апреля В старом парке тает снег И веселые качели Начинают свой разбег Позабыто все на свете Сердце замерло в груди Только небо, только ветер Только радость впереди Только небо, только ветер sim